vejo num futuro distante Cola brilhando, brinco de diamante Sendo cobiçado, não era assim antes Tudo mudou, é que eu tô no Rex, ah no check, ah Empilhando pasta, track, evento bala e todo mundo muito flex ah. Empilhando Rex, ah no checks, ah Empilhando pasta, track, evento bala e todo mundo muito flex ah é sucessada, o sucesso tá na área Sim, eu meto bala em cada mixtape Que o álbum já bombou, que o falso já colou A Billboard perguntou se eu queria uma casa lá no... Vive visando meus passos O problema é que eu sou um astro e não tenho tempo para maltratá-los Pra resolver esses problemas, eu acho que tu tá ligado Chama os Silas que o mano é brabo E o beat já tá estourado Em milhão no Rex, ah Em milhão no checks, ah Em milhão no pass, track vai bala e tô tomando muito flex Em milhão no Rex, ah Em milhão no checks, ah Em milhão no pass, track vai bala e tô tomando muito flex Eu tô rico mais que isso, eu tô lindo na pegada tipo gringo Eles querem algo fixo, eu não quero nada disso A X tá escrito, se fere quem não tá ah, ah Eu virando checks, ah Eu virando balas, track muito bala e todo mundo muito flex Eu virando rex, ah Eu virando checks, ah Eu virando balas, track muito bala e todo mundo muito flex Vejo num futuro distante Cola brilhando, brinco de diamante Sendo cobiçado, não era assim antes Tudo mudou, é que eu tô